Alltså din jävla hora! Du står ju här och ljuger för mig! Snälla Peter, jag ljuger inte. Om du bara kan... Du ska vara jävligt glad att men... jag står ut med dig. Fattar du det? Fattar Snälla, du det? Nu håller du käften. Fattar du det? Okej, okay, vad jag än har gjort, vi kan prata om det, okej? Okay? Säger du en gång till, då dödar jag dig! Hör du det? Ja, jag fattar. Då jag fattar. dör du. Snälla du, jag... Lyssna på mig! din jävla hora! Snälla, sluta. Sluta, snälla Peter. Fan! Jävla svin du är! Okej, en sista inställning, sen kommer vi köra. Vi ska flytta. Jag har några reflektioner i eh, bordet. Då kör vi. Nu ska vi bada. Vad kul, va? Men Lisa, vi kan inte bada med kläderna på. Nej, varför inte det då? Kom hit nu skiter vi Nej, nej, nej, nej! Du står ju och tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I don't.